aku kau puja Dulu aku kau sayang Kini engkau menghilang Kini aku ditinggal Jangan bilang cinta Andai ada benci Jangan bilang rindu Hanya jaga hati Aku hanya insan salahku saya apa dosaku Jangan bilang cinta Andai ada benci Jangan bilang rindu Hanya jaga hati Aku hanya down.